quan no plou, feiom sa son a chiasa, e sulla smons luja nei fei pez lontans langias chiasada, e la siampana sarebbe importada dal coton dall'aria, ai biela la tiarnia. en que quanche il sorelli al cor devola nev, e nasci sotto i pes las primulas, las vilias tra i sterps, isclopons tei prats, el cil le blu, e las ostarias vueitas, e geis montin las ribas, sotto un grumut di vues, cascingeni in amovio, e simpibiera la tiarnia. e appena apenatas valsas, se sentin las cozze e las batadorias, e sgrifignadas forchias su una vecchia crosta di tierra, focadas da genoi che non plui, una scena di onda strengi, le quasi un chian, la bieleccia da chiarnia. e dopo, quanche ormai las fueas in color, prima di daventar foet, e il prim fred sbassa i ucei e las vacchias, e i flats in cristai talaria, e las mons in blancias, e la speranza a è un treno, o una corriera, ed ut samè una fiesta, ai mopli biela la chiarnia. ma pure esi que o che il Sudan cence pausas, che il cence oms, che o lavoro cence tianz, che il sorelica divid, che sed ca rosea, che gioventù ca va Podesi di Elecha o sclavitud, deboleccia, sconfuart, divoaitis chi sin lais, e incoscienza, egoismo, miseria, divoaitis que restais.